Bote, bote, bandeko balandi ngongo na biso ekoki tokutanaka na bino dernier virage votre émission oyo bolandaka partout à travers le monde lelo tozali mercredi mercredi rendez-vous na biso ya tout le mercredi oyo ezalaka émission tosalaka avec mon frère kashisha à partir donc ya, ya, ya allemagne alors nakomeka mpe ko Ko informer d'abord bino batu bozo landa biso parce que emission ebandi koleka 20 heures mais to pusi yango na 22h30 po na zala un peu beaucoup plus sur parce que boyebi technique egalement ezua mua temps mingi alors c'est quand meme assez difficile na ba misala toza na yango ba occupation mususu c'est vraiment difficile ya kozala près à 20 heures donc c'est pourquoi to meki un peu ko reflechir avec mon frère Kashisha donc ebanda koleka 22h30 dorenavant tous les mercredis donc A 22h30 avec le frère Kasha ba emission oyo bino bolandaka biso partout à travers le monde mais mm, mercredi toujours tous les mercredis tokosala toujours effort ya kolekisa yango mercredi mais à 20h30 au lieu donc à 20h alors bon d'abord frère Kasha mbote frère euh, alimia mbote bandeko balandi donc nde frère alimia alobi réellement donc 22h30 au lieu de 20h mercredi Nde ali programme ndenge toyokani pona kopesa bino euh na kumisi nzambe pona mokolo ya lelo na kumisi nzambe surtout pona thème oyo toko partager lelo bozomona ja titre eza wana donc j'espère vraiment que euh, mutu nyonso azolanda biso akozala vraiment donc édifié hein, na thème oyo oyo ezali thème moko pe ezali très compliqué très compliqué mais nzambe par sa grâce je sais qui va réellement nous conduire euh, na vérité na ye nyonso pona tomeka kopesa mwa muke oyo apesi na kati na biso merci beaucoup. Merci mon frère kashisha donc thème comme frère oti koloba ezali invocation des anges ba anges ba anges zelu hein ko invoquer bango kobenga bango ba anges tomeka pe kotala na kati ya emission na biso ya lelo ba angelu ba anges bazali ba nani pourquoi il faut ko invoquer bango et puis de quelle manière il faut ko invoquer ba anges Donc tomeka pe ko comprendre yango na kati ya emission na biso parce que ezali thème moko très très important parce que euh, bato mingi bayokaka ba ange gardien eh, ange gardien ange mobateli o ange kobelela parce que toyebi meme bato baza na monde ya satanisme babelelaka mpe ba ange tomeka mpe kocomprendre différence nde ezali entre ba ange oyo ya nzambe na baoyo ya diabolo parce que Ange kaka kombo ange est ce ba bengaka bango tout kaka ba ange alors to comprendre yango vraiment nioso lelo na kati ya emission na biso avantage nini ezalaka ya ko invoquer ange et puis desavantage nini ezali donc euh, yango nioso je crois que bana nzambe il faut bazala quand même ya kofungwama bayebaka parce que eza na ba prière mosusu eza même na ba internet oyo baza ko komela bino ko ndenge nini bokoki ko invoquer ba age mais ozo yeba te mais tango ozo invoquer wana c'est quel age oza ko invoquer ye ozo yeba prière te ba pesi yo kaka prière ko invoquer mais peut etre oza ko invoquer plutôt ange moko demoniaque oyo yo sans que oyeba to comprendre ngo na kati ya emission na biso ya lelo je crois que bo fungola vraiment matoyi bolanda biso Ebale ti na suka bo comprendre vraiment tina ya emission na biso ya lelo frère kashina mais avant to to kota na kata na biso ngolo beloko avant to non non non vraiment frère déjà introduction eza très bien très bien déjà donc euh, bande ko ba ba zo mona déjà place to ni to kendele je, je, donc je demanderai vraiment ce que balanda na bokebi bobi ba émission biso to sala Emission oyo eza emission ya kozwila yango temps hein? ozwi mpenza temps ovandi na yo ovandi mpenza oyoki yango ti na suka nakumisa nzambe ke bato mosusu bakomi kocomprendre donc euh, but d'abord ya emission oyo ezali ke bato babikisama Mais concept nango voilà, fala. cons- cons- donc, con- concept nango eza mpenza ke eza emission d'abord avec thème mpo moto azwa temps ya koyeba makambo oyo peut-être ebombana Je sais qui a tellement ba ba ba ba, ba connaissance hein, evade tobenga yango bo ba connaissance evade na libanda kuna soki sikoyo bino bozolanda ba connaissance ya mutu aza mwana nzambe te keba okoya pe place ya mabe yango eza important bo comprendre que biso toza avec un cœur pur na ba, ba message oyo nzambe aza ko pesa biso discernement ya, ya donc ya par rapport ya makambo to, to, to, to, toza koloba et puis inspiration par le saint esprit Topesa na bino ba message oyo ezali donc ezali filtre mpo na bana na Nzambe, c'est-à-dire soki toyebi likambo c'est que Nzambe a convaincre biso na yango. Bien sur bato bakozala mpe na ba avis contraire ndenge ezalaka toujours mais boyeba que adresse oyo place oyo bozali eza place ya ba emission oyo eza kopesa eza ko edifier d'abord ba vie chretienne na bino et puis eza kobakisa connaissance na makambo oyo peut-etre oyebaki dejà avant to oyebaki ndambo Et pona ko pesa frère maloba na basusu que non to tika toujours ko kanisa que faut avant ko sala emission il faut ezalaka eloko moko ya ba benga yango nini polemique non c'est pas ça vraiment frère frère Alimia donc na emission oyo na lingi vraiment to continuer boye puisque je vois que ba ndeko mingi ba komi dejà ko comprendre yango naza enga na beta sete place wana frère eza malamu donc na zongi soma loba frère Alimia Effectivement effectivement tozali vraiment na nzela ya malamu alors frère avant tokota na kati ya emission na biso ya lelo totika emission na maboko ya nzambe frère kashisha prière mwa moke comme ndenge ezalaka de coutume na emission oyo avant to développer thème na biso ya lelo Tobondeli na kombo ya Yeshua, papa tokumisi yo pona temps oyo ozo passer na biso lelo. Yawe toyebaki mukolo oyo tobongisaki salon biso mais tosengi realement opesa biso plus que oyo tobongisaki yango tosengi na yo vraiment esprit na yo ezala na kati na biso afin que nionso tokoloba ezala ma realement makambo oyo ezali kosunga pe ko edifier bana na yo seigneur papa na sengi na yo mokonzi yo otambwisa biso na molimo na yo afin que toloba ba philosophie te mais toloba makambo ezowuta epa na yo realement seigneur papa tokumisi yo pona presence na yo po olobi Là où deux ou trois sont reunions en ton nom tu es là je crois qu'avec mon frère nous sommes unis dans l'esprit tika nzambe yo ozwa bisika na, na place oyo mokolo lelo et que esprit na yo e, e enseigner biso réellement dans toute vérité totiki bandeko na biso nyonso bakolanda émission oyo na maboko na yo tika ete bango mpe bazala connecté dans le même esprit afin que nzambe bazwa quelque chose de, de ta part mokili oyo etondami na connaissance oyo eza mpe tobengi connaissance évadée oyo bato baza kolokota parci par là eza kobebisa meme kondima ya bana yo yango tali kosenga na yo papa sunga bango de façon que ba comprendre bayeba nzela puisque toi tu l'as tu, tu l'as dit tu es le chemin la vérité et la vie nyonso tokoloba seigneur toloba ngo vraiment na vérité na yo toloba ngo na donc toloba ngo na esprit na yo afin que moko kuna libanda abikisama tobebisi ba plan nyonso tout diabolique par rapport ya emission oyo to bebisi ba plan nyonso tout diabolique par rapport ya, ya, ya, ya, ya connexion ya lelo afin que yawe yo ozwa bisika et que ozwa contrôle ya nyonso na tiki frère na ngai libre na, na maboko na yo na libota ne mobimba batela bango na mitiki mpe ngambo na, na maboko na yo tika ete nzambe avec cohésion spirituelle to parvenir ya kopesa quelque chose de ta part et par bana au seigneur na commission na nyonso ozali na kombono yeshua nde tosengi boye amen Amen amen amen amen voilà donc merci frère Kachicha pour la prière oyo ezali kokotisa biso na kati ya thème na biso ya lelo invocation des anges invocation des anges kobenga ba ange kobelela ba ange baya na kati ya vie na biso baya kosunga biso je crois que ezali maloba oyo elobamaka mingi bato mingi balobaka yango bomonaka yango na bamangomba également bokendaka bapalaka également na yango na invocation donc ya ba ange tomeka mpe kokomprendre na kati ya émission na biso ya lelo utilite nango ezalaka nini avantage nango eza nini desavantage nango ezali nini alors tomekaka mpe kocomprendre na kati ya émission na biso ya lelo avec frère kashisha alors frère mpona kobanda eh, nga kani nani tokende quand même d'abord ya komeka mpe kodéfinir d'abord baange parce que bon c'est vrai que tokaka baange baange elou comment si okoki peut-être kodéfinir d'abord bango baza banani parce que bon Baza batu baza batu te ba b'esprit baza ba nani parce que tango to invokaka ba anges faut koyebaka yambo ozo invoquer nini ba anges eza banani parce que tokende wana na niveau ya definition c'est quand meme important frère. Bon frère Alina voilà. merci pour la question au fait euh, mm. ezala ezala vraiment clair émission oyo eza mm. émission te tolobela Ah oyo tobengi babengi yango nini angelogie non non non puisque angelogie eza science n'est-ce pas ya ko etudier ba anges emission oyo but nango eza bongo te but ya emission oyo ce n'est pas de vous parler de donc des anges par rapport ya makambo nyonso to ba études oyo peut-être ba études mosusu mpe ekomaka ba études moko cabale c'est-à-dire ekoma ba études moko ekendaka vraiment na sens moko diabolique yango toko eviter lelo toko parler vraiment tomeka kotikala na cadre vraiment biblique par rapport ya ce que la bible nous enseigne à propos des anges otuni ba olobi ke ba anges bazalaka question ya liboso c'est ça non frère? C'est ça ba anges bazalaka baza ba nani? Voilà voilà ba anges ba anges bazalaka les anges existent puisque la bible le donc le confirme aussi ke ba anges bazalaka ba anges baali ba nani? Ba anges bali ba etres spirituels ba anges bali ba etres spirituels mais ba anges bazali puisque mot ange ezali kolakisa envoye mais entre temps ba anges ba joua ba role ebele na donc ba joua ba role ebele na tango ya kala ba joua ba role ebele ti lelo. Ok ça dit ange azali d'abord nde tolobi etre spirituel oyo avandaka na na lola epa donc epa ya nzambe ça dit dans donc donc dans la gloire de Dieu puisque sikoyo eza sikoyo na ba categorie ya ba ange toza na ba ba ange ebele yango na bike na lingi te tozua emission ekoma lokola angelogie puisque eza ba ba categorie ya ba ange ebele toza na ba seraphin toza na ba na ba na ba cherubin toza na ba archange tout ça alors mais tozua na en general ange Ezali etre spirituel oyo ebengami donc oyo elingi koloba donc angelos ou bien envoye est ce que envoye sikoyo na linga na boloba aza ko joue ba role ba role a jouaka entre autres ezali ba role ya messager entre autres entre autres ba role ya protecteur c'est à dire protection entre autres ba role ya kopesa moto eclaircissement na eloko moko songolo mais dans l'entre temps na kati ya bible Mwa difference moko eza wana, heure mosusu balobaka donc les anges de Dieu, heure mosusu balobaka l'ange de l'Eternel, yango wana faut batu basala keba place wana, soki balobi l'ange de l'Eternel ekomaka ye moko Nzambe, ekomaka ye moko Nzambe, soki balobi sikoyo les anges de Dieu nde ba anges oyo batikali misusu wana, yango nalobi eza important vraiment tolanda emission na bokebi puisque nayebi que peut etre ba questions ekoya pe ebele, yango nalingi vraiment lelo Nzambe asunga biso toke vraiment malembe pona Batu ba comprendre biso ma realement nayebi te soki na repondre na question no frère Alima. Ouais o repondre bon obi oza ba etre moko spirituel ndenge olobi bon aza na ba role ebele ba jouaka ya protection nioso ya makambo ebele ndenge olobi wana mais ba joua yango ndenge nini comment est ce que okoki peut etre ko definir biso parce que bon tango bana nzambe ba sambelaka ba sambelaka nzambe basambeli Jesus Christ ba beleli saint esprit Bon nayebi te est ce que toko tia bango meme niveau na saint esprit nayebi te bika noko fungola biso ba role yango ba jouaka na nzoto ya batu ba jouaka ngo ndenge nini? Voilà um, il faut totanga hmm. bible mpo na ezala clair puisque ngai vraiment oui, oui. na evitaka philosophie na makambo ya nzambe tozwi na acte, na, na, na acte des apôtres Natanga yango awa vraiment rapidement. To donc tozwa donc l'un ya ba roles ya ange ya ba anges toya puisque omoni na na na eviter bango kobanda na ancien testament nazwi bango nouveau donc nouveau testament po ezala claire ezala claire donc na banda na nouveau testament ou bien na nouvelle alliance. Actes des apotres chapitre sept verset na yango cinquante trois mais na banda na verset 52 euh, 52 ah, Bon, lesquels de prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés Question. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance euh, la venue du, donc, du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été meurtriers. 53 vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardee. Awa tomona ke ange apesaki commandement epai Hein, commandement, c'est-à-dire euh, mibeko to makomi epai ya batu. Mais ce que je voulais lire vraiment ezali euh, mingi mingi donc euh, na euh, Actes des Apôtres chapitre 8 wana moto eza peut-être plus clair 8 verset 26 rapidement Actes chapitre, chapitre 8 26 nabandi na 25 mpo na moto acomprendre contexte après avoir rendu témoignage euh, à la parole du Seigneur et, et après l'avoir prêché Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs euh, villages de Samaritains. Si, 26. Euh, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est donc desert awa eza lisolo ya tangu ange ababi ke ange ayebisi n'est ce pas Philippe akende c'est à dire un ange du seigneur du seigneur s'adressant à Philippe c'est à dire awa tomoni ke ange mutu aza kotinda aza koyebisa Philippe kende n'est ce pas donc de l'autre cote na desert okokutana oyo eza lisolo ya nani ya eunuque donc ethiopien cestadi oyo eza donc parmi ba role oyo ange ajouaki mais soki tozongi na kati ya ancien testament to na ancienne alliance tomona deja na daniel chapitre 6 verset 20 tomona likambo oyo ntango daniel bakotisaki na kati ya donc, euh, donc euh, fosso lion baza kotuni après na, na roi roi aza, aza, aza kokamwa ko, ko ndenge nini daniel abimi n'est-ce pas donc, euh, donc euh, euh, euh sans que ba, ba lion n'est-ce pas sans que ba lion baattake ye yoka likambo daniel alobi na kati ya ancien testament to na ancien, ancienne alliance et puis ba ange ba jouer pe role na nouvelle alliance frère na continuer ou bien ça va ou bien oza en question entre temps oui continuer continuer voilà. mm, sikoyo mm, mm. Um, tozwa sikoyo susu passage passage mususu toza na Matthieu mm. donc euh, chapitre donc 18 euh, Matthieu 18 rapidement Matthieu chapitre 18 mm. rapidement awa naza kopesa toujours na pesa ba ba role hein different oyo ba ange n'est ce pas basalaki to basalaka to baza na yango voilà awa toza na kati ya parole ya nkolo ye moko yeshua azoloba na na Matthieu chapitre 18 na bandi a partir ya verset 9 un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans, dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. awa ah, yesu aza koloba boye na 10 cest matthieu chapitre 18 verset 10 Yesu aza ko parler sur ba anges par rapport ya koloba que non gardez vous de mepriser un seul de ces petits soki yesu alobi le petit na kati ya ya ya langage na ye elingi koloba ba bana mike kaka te eza plus ba croyant biso ba ndimi au faite alobi awa que non gardez vous de donc de donc de mepriser un seul de ces petits car je vous dis que leurs anges dans les donc dans les cieux voir continuellement la face de mon père qui est dans le cieux c'est à dire awa soki olandi omona que hmm. likambo ota koba na introduction oh c'est que hmm. ange gardien bazalaka mpenza ko mais sikoyo likambo tolobela eza wana te tolobela sikoyo likambo hmm. ya invocation nde place sikoyo place nde sikoyo fo tomeka ko expliquer malamu makambo oyo nauti koloba eza mpona ko brosser donc kube ko peintre hmm. tableau ndenge makambo yango ezali hmm. mpona bakeno ba ange bali ba être n'est-ce pas ba être euh, spirituel ba existaka ba hmm. exista basalaka basala mpe puisque baza ba envoye ou bien ba messager selon ce que le seigneur lui meme aza ko donc ko bongisa pona biso mutu na mutu moko na moko ngai moko naza na temoignage mibale mais moko penza eza temoignage oyo ngai mona ko pesa par rapport ya makambo ba ange oyo yango eza important to comprendre vraiment que nous parlons des invocations frère na pesi yo maloba d'abord. Voilà donc to kota quand même na invocation parce que yango muza thème émission na biso ngaka yoko fungola pe ko comprendre ba ange baza ba nani musala bango ezali je crois que brièvement ou expliquer quand même bango mais problème na biso ezali ya ko invoquer ba ange frère na habité est-ce que bato bakoki ba invoquer ba ange ndenge esalemaka est-ce que eza na utilité nini ko invoquer ba ange bon au fait normalement mm. question eza tellement directe Reponse pe ya direct Voilà. Non tokoki ko invoque ba ange te tango mosusu batu bayoki bien te. Hum pour pour pourquoi? Alobi boye Hum. non tokoki ko invoque ba ange te puisque invocation tozo loba eza nini? Eza Hum. par la prière c'est pas ça? Oui c'est ça par la prière. C'est ça puisque toyebi que ba invocation ezalaka mingi par la prière or. or on ne peut pas prier ou bien ko adresser ba prières na biso na etre mosusu a part Yeshua, a part Nzambe, on ne peut pas, soki mutu aza ko adresser ba prières na ye epa ange ezali oyo tobengi nini? Comment on appelle ça? Idolatrie. Oza ko, oza ko, ah bon? Simplement idolatrie? Mais bien sur ekomi, ekomi idolatrie mbala moko, et puis ye moko ange pe ako seka yo. Et puis ange yango nini yo ozo sala ba invocation il faut koyeba ye puisque ba ange baza baza ebele na kati ya bible batangi ba non ba ange gardien baso ba ange protecteur ndenge olobi awa ba kola ko protéger tout ça ndenge olobi oko invoquer ba ange ya nzambe oyo baza pembeni na nzambe parce que olobi awa heure moko olobi ke ba ange bazalaka pembeni na nzambe mais eza na ba ange mosusu également oyo tomoni na ba monde occultiste ba invoquer également ba ange je pense pas ke bango baotaka pembeni na nzambe donc Tango azali na protection a protegeaka mais pourquoi pas ko revoquer ye? Frère ba ba question no ezalaka bien na so mutu ayebi te akanisa yo pe oza pour mais ah non non c'est pas possible nzambe apambola yo écoute frère problème eza boye déjà tosala keba tosala keba là vraiment c'est l'esprit du Seigneur qui me dit de te dire toi qui me suis tosala keba ba ange bazalaka ya occultiste ou bien ya occultisme bazalaka te naza ko expliquer pourquoi ouais ouais bazalaka te bazalaka te soki balobi ange à moins que bango ba coda ngo na ndenge na bango soki balobi ange ange occultiste azalaka te pourquoi puisque les anges déchus bakoma ba demons lelo Donc le, ah. le diable n'a pas des anges à lui. Ange, mm. ba ange ya diable baza te. Ba ange, ça dit ange ezali contraire ya démon. Puisque ye moko dia Lucifer. Frère, obi yoka. Na mona ke loko moko awa. Mm. Esanga nzoto malili. Ba misusu biloba loba ozo sala makambu ozo ko verifier te après vie nayo ekomi obeba omoni makambu ekomi ko yela yo après bon nzoka yo moko mutu obengaki ba demon na vie nayo avant que donc nzambe asala nga grace na bosana eloko nazo loba te mais je veux te dire quelque chose kombo moko ezali ba benga yango ange de lumière puisque avant akoma satan azalaki lucifer ange de lumière ntango ntango ntango ntango sikoyo ye akomi satan baange nyonso oyo bazalaki pour ye bakomi bademon mbala moko c'est très important bato baretenir ba, ba eloko oyo Soki omoni baza koloba na ba sataniste baza kobenga ba ange na bango eza ba demon na bango mbala moko du soki yo mutu ozoka ngai oali kosala prière n'est-ce pas pona ko invoquer ba ange tu es en train d'invoquer quoi des demons pourquoi euh, passage moi eza important nameka ko faire comprendre ba ndeko bazolanda biso 22 ouais, justement 22 Ça à dire Apocalypse, 22 donc 8 et le Biboué. c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses et quand juste entendu et vu j'ai tombé aux pieds de l'ange Qui me le montre pour l'adorer na bandeli na lingala ngai jean nde mutu na yokaki makambo oyo pe na monaki makambo naza koloba na bino tangu na moni oubien tangu na yoki epuis na moni na kweyi na makolo ya ange pona ko adorer ye. Yoka reaction ya ange na neuf. Apocalypse 22 neuf elobi boye, Mais il me dit, wana ange, Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Ah! Awa sikoyo ange a jouer role nini? Ya compagnon de service en venant avec le message na vision Nzambe apesaki mpo alakisa na Jean. D'où alobi, ange a continuer, Abi, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Point. Après, Abi, adore Dieu. C'est-à-dire, on ne peut adorer, invoquer, prier que Dieu. Eza cloque eza donc ça dit ba il ya plus de possibilité pona ba ange dechu mais pona satan azonga na na kata nzela mais yo mutu nzambe a pesi yo possibilité ya ko n'est ce pas eh, osali masumu osali masumu osali masumu mais nzambe alobi non non non na kita na kufa pona mutu yo afin que mutu azwa la vie éternelle la vie éternelle. C'est-à-dire, ceux qui vie éternelle, au comité peut être spirituel, le corps ange. Mais entre-temps, tu vis sur la terre, mais ange, ça n'a droit ya ko se deplacer sans ordre de mission donc nzambe ako tinda ange na donc wana sikoyo eke na kombo na ye angelos envoyer c'est Dieu qui les envoie or soki yo invoquer ange c'est à dire eza lokola ozo beta coop to ndenge nini donc ozo ozo ozo la nzela mukuse c'est ça que tu voulais dire raccourci ozo kende donc na raccourci c'est comme si na kati ya ndaku na yo euh, frère alimi oyebisi mwana na yo ebi ke non euh, mon fils euh, donc soki moto aza na besoin na ngai euh, yebisa ngai ah, euh, soit euh, il faut apesa ngai oh, donc mpo napesa eloko oyo aza na besoin nango mais sikoyo entre temps Euh, yo, yo nde moto opesi mwana yo kaka donc, euh, donc aza neti inter, intermédiaire c'est-à-dire aza kozela mitindo na yo mais moto mo abengi mwana ayebisi ke non comme papa alali koderange ye te pesa ngai eloko yango eza mabe Eza mabe puisque mwana asali eloko oyo eza normal te c'est à dire eloko nionso toko sala il faut to kende nango na nzela ya nini ya nzambe car yango moni meme lorsque on prie qu'est ce qu'on dit à la fin au nom de Jesus pourquoi puisque toute prière qui sont en dehors de Jesus ah je je m'adresse au à mes frères catholiques qui qui suivent aussi Euh, nini chaîne na yo voilà c'est surtout ça nazwaki message hmm. moko boya frère moko catholique bon il n'était il n'était pas méchant du tout ben nzambe asunge kaka euh, bandeko hmm. ya catholique pardon marie botika marie avanda na kimia marie asala na eloko te marie azalaki canal euh, par lequel Nzambe alingaki amonisa donc euh, nguya na ye, am, amonisa euh, euh, euh, bolingo ne likolo e, epai ya bato. Et puis, et puis, le, écoute ce que je vais dire maintenant. Marie n'avait rien à voir avec tout ça. Nzambe atalaki plus Joseph. Pourquoi Puisque Joseph, Joseph nde azalaki descendant, n'est-ce pas, ya David, descendant ya Abraham, c'était Joseph. C'est à dire Marie etait là comme une fille, je vais dire entre guillemets, oyo azalaki fiancé en attendant ba, ba, donc ba, babalana na bango. Alors Nzambe amoni que Marie se comportait bien, amoni que Joseph, c'est Joseph qui au fait ye nde moto azalaki mokolo makambo puisque ye nde moto awuti na kati ya lignée n'est-ce pas donc euh, ya juda alors ntango sikoyo marie aboti aboti mwana esili akontinue na ye meme ye moko mwana jésus yeshua Alobaki te que oh Marie maintenant ndenge oza maman na ngai siko ozwa clé yango oyo sala ndenge olingi. Alors pourquoi bino boza kosambela Marie? Bon, nayebi te ya question natuna ye pe ndeko wana mais a repondaki nga mambo ebele ba livres ebele bon nga na temps ya kotanga ba livres te totanga parole de Dieu ezala malamu. A toi mon frère. Merci en tout cas mon frère pona kofungola biso on peut pas invoquer ba ange mais frère sikoyo ba, ba prière ebele tomonaka nde alobi awa naba mpe na ebandeli que ce soit meme na l'église catholique ya ba prière oyo baza ko invoquer ba ange on parle des anges et puis eza na bakombo ekanga botanga ba ange yango ozotanga mpe bakombo ya ba ange wana ko evoke evoke evoke koma okoki peut-être kofungola biso par rapport na yango parce que ba prière wana eza ebele ntango bi awa on peut pas invoquer ange Bon basusu ba mona ngo neti bo ba ba invoka ba ange wana ba mona parce que ange azali na role ya proteter ndenge olobi nzambe moto atindaka ye mais eza na bato mosusu ba invokaka egalement directement meme na ba monde olobi ba monde ya satanisme wana ba ange wana bakoma ba demon mais bato ba invokaka bango directement bapasaka mbala moko eza kaka te lucifer ba invoke mbala moko ange aye kosala ba makambo na ye pourquoi est-ce qu'on ne peut pas invoquer hmm. Frère Obi, likambo eza boye. Um, ouais. Hum sikoyo mon frère biso tango batu balobaka que non nde totambolaka tozalaka toujours na ba anges na biso oyo ba protegaka biso wana batu mingi balobaka yango mingi hein na anges ba anges bazali baza ko proteger ba anges bazali wana il ya beaucoup de gens qui ba utilisaka discours wana est ce que par rapport ya mission olobi awa il faut azala na mission moko bien determiner oyo Nzambe atindi donc après mission wana ange akeyi donc tozalaka biso na ba anges pembeni na biso te? Au fait problème eza boye comme oza boye um, mm. totanga totanga passage moko oui. tanga passage moko rapidement eza na psaume um, eza na psaume nde nalobaki toza kosala étude des anges awa te puisque Toza na psaume chapitre 34 verset nango 7 eza passage batu mingi bayebi yango bayebi phrase oyo nakoloba bakomi boye l'ange de l'eternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger po soki napesi reponse moko comment dire napesi reponse moko contraire na place oyo Eh ba ndeko ba oyo balanda soa ba mais ndenge nini bako bima ebele voilà bako loba ebele voilà yango mona baki avant na pesa réponse tous on a le passage ouais. donc l'ange okay. de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent c'est à dire qui craignent Dieu et il les arrache les, les arrache au danger mais elingi koloba te que ah frère zela omoni ba etre spirituel baza ba etre physique te elingi koloba nini eza contraire c'est à dire soki nzambe aza na besoin asala likambo moko mpo na mwana ye moko quelconque nzambe akotinda ange à l'imediat c'est à dire soki abi imediat c'est à dire que non kende place boye akei mbala moko akomi place wana c'est pas que non faut azela azwa train Eza que soki oza mwana na nzambe obangaka nzambe nzambe akobatela yo na lobaki quelque part na ebandela que no faut sala difference entre ange de l'eternel na ange puisque ange de l'eternel ezali ye moko nzambe c'est à dire nous sommes protege par lui meme dieu nzambe mutu abatela biso mais sikoyo soki tobi na ange c'est dit ange aza ange gardien elingi koba nini C'est à dire chaque mutu oyo aza mwana na nzambe aza na droit ya protection divine puisque ba anges bazo faire partir n'est ce pas ya gloire ya nzambe mobimba c'est à dire baza ndeti donc donc d'un commun accord c'est à dire makambo nzambe alingi bango bako sala yango yango yango naza koloba que non na ba cas particulier nzambe akoki akoki kotinda vraiment ange aye boye lokola mutu vivant pona ko aider mutu Mais ako vanda te que avandi wana ko 24 heures du temps non non non ça dit soki likambo ya Alimba moko asali yango c'est ce que je vais dire ça maintenant meme na kati ya donc donc ngai moko experience personnelle donc na yebi te question ya Alimba voilà non non loba loba loba ba frère bon naza na naza na na na deux exemples voire même trois exemple ya suka eza récent Eza recent c'est à dire eleki je pense annee passee awa na fin annee passee awa et donc exemple ya suka euh na vandi non na vandi te mais na lali na mbetu na ngai sur mon lit mbala moko na sentir ndeti bazui ngai ngai mon corps ba beti yango contre armoire oh sikoyo na Coin ya mbetu na ngai y'avait armoire mwa muke oyo totiaka nini, totiaka abat-jour likolo. Sikoyo position nga na lalaki na armoire wana eza vraiment coin boye, c'est à dire eza lokola neti donc boye aigu boye, lisu na nga ya gauche oyo ebeti place wana. Imagine toi na lalaki, je dormais, je dormais. Tango sikoyo esali bongo na ba moko je me suis sursaute boye na nga na selon na makanisi na ngai aah lisu etoboki na ngo tu vois lisu etoboki na ngo frère quand je dis ces choses eza pona kolakisa que l'ange de l'eternel camp nde na wuti koloba soki likambo ezali à l'imediat nzambe akotinda renfort mbala moko yango omoni C'est encore plus c'est encore plus avant na continuer c'est encore plus toza encore plus securise pourquoi puisque l'esprit de Dieu habite en nous c'est à dire c'est comme si euh, oza makasi na kati mais olali moto alingi a attaquer yo okobunda te non okobunda te puisque olali bakoki mpe komona mpe moto mpe aza makasi alali boye so aza na nzambe te baye koatake na butu alali babomi ye c'est pour dire que tant olali wana esprit ya nzambe eza na kati na biso Le esprit de Dieu est en communication comment comment comment dire donc communication permanente n'est-ce pas donc na la source qui est lui-même le Seigneur Yeshua c'est pourquoi soki likambo elingi eyela yo avant que likambo eya ou bien eye Nzambe ako épargner yo mbala moko c'est c'est wana eza première mpo na ngai moko preuve oyo namona ye que Eh donc nzambe atindaka ba anges naye ba campe tout le ce qui le craignent eloko eloko ya liboso eleki recemment pas meme longtemps alors eloko ya mibale elekaki il ya plus un peu na mwa temps ça dit ça doit ekosala ba na ba 2000 si me trompe pas 2010 quelque chose comme ça nayebi sute mais je pense ba ba date wana nazo pusa voiture Wana naza na kati ya Irlande nao pusa voiture na descente avec verglas na descente s'il te plait sikoyo wana nga naza koyeba te que na Irlande ezalaka boye à l'epoque soki neige ekweyi ba nzela ya mike mike il faut pas koleka ngo. Puisque bango bazali na ba service wana te ya koni nini. Eza na mboka ebele meme na ba Belgique egalama ya ba bande soki ezo beta bo ba neige ba nzela ya mike faut ko evitaka. Voilà nga na nga sikoyo nayebaki te innocent nayebaki na nga te puisque panneau pe eza te tout ça tout ça tout ça na koti nzela ya muke boye po na bima sikoyo nazwa national ou bien auto route na bango na komi na na descente wana nga mona sentir que Te awa na moni na ko double na nini n'est ce pas na auto route puisque bango soki eza que auto route avant auto route batie panneau stop il faut telema otali après oleki frère donc nga sikoyo tango na voiture ezo kita nazo mona ndenge nazo kita te na kati ya auto route mbala moko na kati ya mutu na ngai na mi lobeli que awa penza soit ngai soit voiture ozo mona c'est à dire Eza revelation oyo ozui immediatement ça dit sans que o panique po soki o panikaki esprit no pe donc enge ezala donc ya kolala ça dit je reflechi directement na bi aah awa soit ngai soit voiture qu'est ce que je fais na tourne volant nionso na donc na droite pe na zongisi yango na gauche po na tutana n'est ce pas na beton moko ezalaki pembeni na ngai frère na beti wana boye beton ba moni voiture Et donc na puisque na Irlande eza donc volant na donc na na droite na droite non na gauche na droite na na droite donc sens contraire na biso awa ce qu'on a beti ce qu'on beti cote ya chauffeur donc pas chauffeur cote ya nini ya co ya co pilote quoi co chauffeur voiture ebeti na beton etelemi ce qu'on tango batu bazo ya ce qu'on moi si moi azo ya ce qu'on a sima na nga na voiture na ye Mbala moko, du fait que ngai voiture na ngai etelemaki place wana, mwasi wana donc voiture na ngai moto ekangi ye kutu ye nde atelemi. Ekangi ye? Hum. Ee. C'est à dire soki ngai nazalaka place wana te, peut etre comme azali mwasi mpe aza mpe mosusu alingaka ko paniquer avant oleka. Alingaka kobanga mpe avant oleka. Bref, elingi koloba nini? Et puis après police mpe eye wana tout ça, batali bamoni que eloko moko ezalaki te mais voiture ezalaki declassee tout ça, bayebisi ngai mesa banga bi ça va. Police azo azo koka ko tambola te c'est meme soki otamboli na makolo boye makolo eza ko ko glisser frais tu comprends ce que je veux dire c'est à dire wana eza ki eloko ya mibale mais sikoyo eloko oyo nga na monaki sikoyo na ndenge ya ange personne mutu kaka na Irlande naza ko tambola na nzela na wuti musala na ozonga ndaku ba 19 heures 20 heures mulili puisque bango kuna c'est pas comme chez vous en Belgique hein que minda partout na nzela c'est pas ça bango kuna mulili Et puis bato bayebi Irlande bayebi que soki okoti na kati ya auto route po omona sortie donc eza mwa pasi eza mwa pasi bref na tala boye voiture oh na tala boye nzoka essence ezo sila babi eh essence ezo sila ah na tala boye pa essence pe sili panne donc panne sèche frère na auto route molili sikoyo nga siko panique pesa nango te bon na na na, na, na, na mika koseka moke na bi ah mais siko na kosala ndeni Parce que à l'epoque c'etait pas aussi que facile que oza na na telephone avec ba ba ba ba unite po benga mutu to nini tout ça bon na sala nde nini na fa na kati ya mutuka donc hein avec vitesse obenga vitesse d'inertie hein vitesse oyo ekenda malembe wana na temaki à côté frère na sali pas même 5 minutes mona bo Mercedes moko ya noir Eleki eleki etelemi efrene ezongi ezongi ah aye na ti epa na ngai mutu wana na beta lisolo oyo mbala ebele me siko na mitunaka soki ezaki ange te eza ezalaki nani frère nga na mona noir abongo te ça dit mutu moko Soki okoti na auto route ya Irlande po donc ozua sortie ezalaka pasi c'est à dire tokeyi tokeyi sikoyo nga naza naza ko tuna ye sikoyo ah mais yo nani oh nononononononoo ayebisaka na anglais kaka beni le seigneur beni le seigneur nabi oh na comprendre te et puis naza naza komona pe ke azalaki mutu te ke oyo ndeti mutu normal boye puisque vraiment sans blague frère oko sa sentir na kati ya peau nayo bref tokomi na kati ya station tokiti na kati ya station boye oh Na tabu na poche pe frère mbongo pe eza te ohh après après ye suka ayebisi nga ohh mbongo eza te nga ohh mbongo eza te non non c'est pas grave c'est pas grave azui comment dire ye ake na guichet ye moko azui bidon wana atie essence na kati après sikoyo normalement soki oza na voiture Mercedes ya sika bongo normalement na ndenge ya normal il faut bidon totia ata na nini na coffret normalement mais ye alobi non non non non c'est pas grave tia yango liboso awa ah nga mais sikoyo kombo no nani alobi non t'as pas besoin t'as pas besoin donc kumisaka Nzambe frère toye tozongi ti nakomi ko nde immobiliser Mais c'est exceptionnel quand même. Moto azwa temps na ye comme ça pour toi. Frère, nalobi hein, nalobi hein. Et puis nayebi te bato bazolanda ngai soki yo otelema ja na molili na kati ya autoroute. Bato boni omonaka na kati ya autoroute batelemi est-ce que osozwa même courage ya kotelema mpo na otuna? Je ne pense pas que batu mingi basala yango puisque tu peux avoir aussi peur que mutu wana akosala yo mabe tu vois ce que je veux dire eh c'est à dire mingi ezalaka soki omoni mutu atelemi na kati ya auto route batu mingi ba donc balekaka y compris ngai pe y compris ngai pe ozo mona omona omoni voiture omoni que ouais na molili boye oza na clair te oleki na yo mais ce n'est pas bien ce n'est pas bien il faut kozala pe heure moko na intuition ya ko aider mais ngai nazoloba que ce monsieur là c'était un ange Ozo mona Hum apres tango voilà. sikoyo a a azongisi nga ti place wana frère atelemi na voi na donc na kati ya mutuka azo aza kozela po a se rassurer que eza ezalaki pena essence tango mosusu erreur Hum. mosusu ou bien na tie essence boye ye azeli nga na demarrer apres ye ye pe akeyi je n'ai Hum. jamais revu ce monsieur meme kombo pe ezalaki te po a alingaki na ye pe te bref Voilà hum. Wana ezali nga moko po na loba que Dieu peut envoyer quelqu donc quelqu'un na kati ya vie na yo, na kati ya entourage na yo, na kati ya situation moko boye, mutu moko na vie na yo otikali ko mona ye te puisque ekomaki neti okomi na suka puisque après enga kozala ndenge nini na donc na yebi te soki enga ezala ndenge nini soki na zwaka secours wana te d'où ba anges na ndenge ensemble Ils sont là pour notre service c'est à dire voilà. Bango baza lokola ba serviteur na biso donc so ba ba serviteur na biso moyen to invoquer bango eza te mais nzambe nde akotinda par rapport ya temps oh yo kende boye a dispatcher mbala moko c'est ainsi que nengaki mm. marka bala na bino mm. expérience wana merci beaucoup et vraiment ezali expérience moko kitoko mais par rapport à ndenge olobi kaka c'est-à-dire que ange mpe nzambe mpe akoka utiliser mpe moto normal aussi moto kaka neti moto mpe ba utilise na nzela na yo parce que en exemple yo opesi wana yo bimaki ange ya maman wana oyo na, na Irlande ozalaki na nzela moko ezalaki na ba verglas tout ça là c'est à dire que motuka ne blokaki c'est à dire que à, à ce moment là obimaki neti moi ange na également aussi si je peux comprendre un tout petit peu bon voilà. um, ngai naza oui. ange te naza mutu te mais akoki susciter loba oui c'est ça que je suis en train de dire frère tobaki na ebandeli Ba anges bali ba etres spirituels mais tango bazo kita na mokili bazwaka corps physique puisque na kati ya histoire meme soki otangi na kati ya Genèse 19 histoire ya Abraham omona ke ba anges bayaki tango balingi bakende n'est-ce pas na Sodome et Gomorrhe bayaki wana avec forme ya mutu boye alors c'est pour dire que soki ezalaki bongo gloire à Dieu Nzambe alingaki que Nga na passe wana po na ngai c'etait que il fallait nga na sauver peau na nga mais tango na moni mwasi wana atuti na voiture na nga e freiner mwasi wana c'est ainsi que je reellement reflechis double na bi ah oui soki na zalaka te mwasi oyo alingaki ko puisque ye pe ndenge abandaki puisque omoni nga na bandaki koya boye na remarquer que nazo ko voiture eza na nini te eza na contact na mabele te na Donc na san na san na sentir yango en tant que mutu ya pusa pete dejà mua kala mais sikoyo na sali oyo oyo nga nakokaki kosala mais la femme elle dejà azo aza koya dejà pep donc ndeti boye c'est à dire omoni voiture oyo leleki etala boye etala dejà donc ndeti eye ekende boye donc ngulu ngulu ozo mona c'est à dire elle je pense soki nga nazalaki wana te elle allait réellement kosuka na kati ya moto bref nzambe akoki ko utiliser mutu bien sur Dieu peut utiliser une personne pona ko sauver ou bien pona ko batela ou bien pona ko salisa ou bien pona ko sunga mutu mais hmm. na ba cas moko particulier to mona mba que avion et sali euh, donc crash penza ba tous ba kufa hmm. mutu moko abiki ce n'est pas un hasard c'est pas un hasard donc bref c'est ça en fait ce n'est pas réponse par rapport à moi voilà jokaki tozokende moke moke na suka parce que quelque minute ekomi mwa mingi kala te ezokozala une heure de temps ya émission en fait Oh dejà ekeyi mbangu mingi alors ce que batu ba comprendre awa na ndenge tosali emission ya lelo sur invocation ya ba anges batu oyo ba invokaka ba anges toloba ke ba invokaka na bango ba demons bien ke ba kombo batiaka ba kombo ya ba anges tout ça là donc ce sont des demons oyo bango ba invokaka oyo bayaka ko agir na kati ya nzoto na bango Eza ba ange te donc ko invoque on ne peut pas mwana nzambe akoki ko invoque ange te tokende vraiment na conclusion frère ce qu'on peut retenir na kati ya emission oyo c'est à dire que na conclusion ko invoque ange ali ozo invoque debo uh, vraiment vraiment frère eza boye yoka nauta koloba ngo ba ange dechu bazali ba demon Donc comme ange aboyaki na Jean a se prosterner devant ye, ayebisi ye que non nazali compagnon na yo, c'est à dire ange ayebi que role na ye eza role ya ko recevoir te que non ba adoration na ba prière na ba invocation. D'où soki mutu sans le savoir oza ko ko invoque ange ozo kweya na kati ya piège ya diable pourquoi puisque le diable a ce demon qui se deguise aussi en ange c'est à dire yo okoza ndenge olobi kaka na exemple moko banal frère avant que tosilisa mwasi moko ba okutana mobali moko ya reve na yo kitoko mbongo aza pe serieux alingi yo pe bobalani pe mais o comprendre te après quelques deux ans boye oh akomi lokola monstre na kati ya ndaku mais au debut tu pourrais aussi penser que aza ange c'est à dire oh c'est mon ange mon chouchou mais après a changer tu vois un peu c'est à dire mais nzambe sikoyo atindaka batu bongo te nzambe nzambe soki atindi mutu na vie na yo yo moko omona que du début à la fin moto yango azala mpe na, na lang langage moko te ya koflate yo to nini tout ça aza moto moko normal mais aza ko eh, n'est-ce pas ko eh, koajoute plus na kati ya bomoi na yo bref soki moto oyo aza kosala bapriere baange ozokanga lelo ndeko na ngai tika na yo Tika na yo puisque monde spirituel eza monde moko ya infini c'est à dire eza na makambu ebele oyo yo oyebi te soki omi koti na kati ya nzela ya makambu wana eko benda ba malediction ne ce pas donc likolo ya vie na yo donc na baki apocalypse 22 8 oyo tangu ange aza ko boya ba adore ye Soki ange oyo aza etre donc celeste azo boya jean a adore ye, jean oyo azalaki disciple ya yeshua amona yesu physiquement boye c'est à dire jean pe azalaki un peu na mwa eh, bengo nini na mwa kobanga na mwa intimidation eh, na mwa complexe amoni ki ah ange na fuka na, na fuka ake mbangu mbangu na non non non kofukamela ngai te ko te posterne te puisque Eeh nga nazali compagnon na yo mais faut to biso nioso to adorer nani? Nzambe donc moi je vous encourage de n'adorer que Dieu au travers n'est-ce pas tolobaka le nom qui a ete donne au dessus de tout nom ya nom kombo ya Jesus Christ oyo biso tobengi Yeshua Yeshua Hamashia, c'est à dire Nzambe oyo asali que yo nga nga na yo to bengama bana na Nzambe, c'est à dire c'est c'est par lui que nous sommes devenus enfants de Dieu. Or, si tu es un enfant de Dieu, t'as pas besoin de passer par serviteur, il faut soki likambo faut oyebisa Nzambe mbala moko, Merci, merci en tout cas frère Kashisha na émission moko vraiment ya kitoko ya kofungola bato parce que émission ezali mpona koedifie vraiment bana nzambe je crois que lelo bato ba comprendre quand même euh, eloko oyo émission na biso oyo thème oyo toprépare mpona bino sur ba invocation ya ba ange je crois que bana nzambe ebele ezala pa ignorance également hein, parce que omoni makambo ya nzambe faut quand même aussi koteyama basusu bateyamaka mpenza malamu te bakota quand même na kati ya nzela ya mobulu na kati ya makambo ya nzambe parce que place bango bakotaki bakutaka ba makambo wana donc yango ezalaka vraiment important moke moke na baémission nde tosalaka oyo mpona kofungola bana zambe oyo peut-être babungaki par ignorance bayebaka vraiment eloko nini bango basala na vie donc ya bango ya chrétien alors frère tokomi na suka merci vraiment na bandeko balandi oyo bolandi biso partout à travers le monde émission na biso comme nalobi donc dorénavant tout le mercredi à 22h30 ezali so na 20h te à 22h30 tous les mercredis tokokutana prochainement donc mercredi projet toujours na même heure et puis na ba thème oyo biso toproposaka bino merci en tout cas na confiance et puis na na makambo nyonso bozali kosala bacommentaire na bino baproposition na bino pour que cette émission eye avance merci en tout cas na nyonso tokutana vraiment na balasika merci beaucoup frère kashisha la disponibilité à très bientôt merci beaucoup